Jer mi se ovdje inkarniramo vrlo često u grupama. I to su oni ljudi koje kad sretnete i onda vam sjednu na prvu. Mhm. Ili vam idu na živce. Ne, ne možete to shvatiti. Pa da, to je, to je tipična, tipična zamka. To često, često čujem. Ono, kako da ja nađem svoju srodnu dušu ili još bolje? Našao sam svoju srodnu dušu i joj kako nam je super. E, sorry, to ti nije srodna duša. Dakle, to može biti super i odlično, ali da ti je to srodna duša, rekao bi, znaš šta, volim je, ali je, <laughs> ti šta zna biti težak. <laughs> E, našto ta osoba mene natjera da se, da se ja suočim, da sam sa sobom slomijem, da, da izađem, da, da ono, izađem iz svoje zone ugode, nazovemo to tako, a zapravo poznatog. E, izaziva me na svakakve moguće načine. E, tjera me na neka na nove stvari koje ja sam ne bi nikad... E, to vaša <laughs> srodna duša. <laughs> a ovo je okej. I super je kad se to spoji. Mm. Ovaj, ali svejedno, e, to, ta ideja da e, prava ljubav mora biti, cvijeće pada sa neba po cijeli dan, mm, je zapravo činjenica toga što, kako je to prekrasno rekao Orson Welles, smo kameru ugasili u pravom trenutku.